Existen un montón de maneras de resolver un problema. Para mí, todo se puede resolver con un algoritmo que es la operación más simple y útil del mundo. El secreto es empezar con una pregunta que se resuelve contestando por sí o por no. Hasta mañana, Tele. Hasta mañana, Compu. Chao, Compu Vos estás segura que esto no es una joda, ¿no? ¿Viste la hora que es? ¿Estás pensando que yo te estoy mintiendo? Escuchame. Dale, boluda, tomate de una vez, mi tía estoy mandando algo que yo hago para poder dormir. Fíjate, vas a ver. Te juro que si cerras los ojos re-funciona, ¿eh? Lo único que odio de los algoritmos es que son cíclicos. Va, en realidad, sí existe una única salida, pero hay que encontrarla. Y ahí está el problema.